Res, se recchi, me sé. put, te la disse, te la cuento. sonando clásico como en tus labios ácidos Seguimos fuertes y con ánimo, viajamos rápido a otra esfera En un plano psicodélico donde todo el mundo me parece simpático Tú no fumas Ken, que fuma plástico en un mundo de neumáticos Te parece mágico, aunque no es orgánico Producto farmacéutico para que no entres en pánico Guerrero intergaláctico, viajante del espacio Uso de químicos en guerras de políticos Patéticos, fanáticos, enfermos del dinero y de lo físico Plan maquiavélico para controlarnos y tener el dominio Quieren el exterminio y formar el odio El planeta arrasado y yo encerrado en exilio infinito Desierto árido, yo y mi rostro pálido Andando en suelo cálido, con el cuerpo cálido Necesito un médico, el coco tengo pálpito Dame una anestesia para que no sienta el látigo El cerebro frito para volverme más práctico Cuidado en tu ámbito, llegó el hombre sonando sonámbulo. Hombre sonámbulo. Hombre sonámbulo Saba cómo iba a empezar Levantarme de la gama, bajar por el pan Otro día misma rutina que se acaba Justicia necesaria, justificas una guerra con moneda Eres una trampa y una mierda Persona jurídica, limita tu crítica Busca la técnica, los datos parados el paro Pagamos el pacto, vivimos barato Estamos pagando tu lujo, no es necesario que pagues ladrón Sabemos que eres corrupto y con la droga te sientes mejor Nunca tiene bajón, tu familia y amigos esperan En la vida priorizas consumo, olvídate a la abuela De esta no te salva ni tocando madera, tu vida da pena Misma rutina, los dedos de siempre La mano mordiste, problemas frecuentes Cansado y paciente, quieres perderte Bajar a beber o solo comer, ¿eh?